подписчики, партнеры, клиенты. Сегодня по многочисленным просьбам наших э, партнеров мы решили рассказать немножко про э, кондитерку, которая продается в Китае. Вот э, посмотрите, какие яркие упаковки, какое, как сказать, манящая картинка. Все натурально выглядит. Очень привлекательно. О. Сейчас мы, кстати, Сяолун расскажет. Макс, э, Сяолун, расскажи, пожалуйста, какое печенье тебе больше здесь нравится? Кстати, Сяолун, натуральный китаец, учится в МГУ. какое печенье тебе больше нравится? Мне вот больше всего из этого и вот это вот индонезийские вафли нравятся. Они сырные и они очень известны в Китае. Они где-то 4 года назад завезли в Китай и стали тут известны. Э, ну вот цена очень дешевая. Я так понимаю, наверное, это сейчас производят в Китае? Да, да. После того, как они завезли в Китай, и стали известным, спрос стал большим, и они не могут больше столько производить для китайского рынка. И начали тут открывать завод, сейчас тут производят и продают. А вот как вообще китаец выбирает э, упаковку? Ну, точнее, выбирает, не упаковку, выбирает, а как вообще китаец выбирает товар? Вот, ну, когда ты видишь новый товар, э, что тебя привлекает в этом товаре? В Китае на рынке товара очень много. Вот посмотрите, вот это все завезные товары. Это, это, общем, это все при... импортированные? да, импортные товары. И чтобы отличиться от всех, надо, чтобы была яркая и красивая упаковка. И на упаковке должно быть картинка, чтобы известно, что ты там продаешь. То есть из чего сделано, что там внутри находится, чтобы чтоб, чтобы было понятно. Вот здесь даже, говоришь, уже как бы откусили, да, видишь? Вот смотри, вот это все одинаковые продукты, можно сказать. Вот видишь? И из этого что ты выберешь? Ну... Мне кажется, вот это. Оно больше красивее как-то? Ну, я посмотрел бы, допустим, по граммам. Сколько здесь грамм, кстати? 82, а 92 грамма, да-да, здесь больше. Да, а цена существенно, а, а цена существенно ниже получает. Ну, опять же, шоколад, кокос, э, как его? Дуриан. Дуриан и сыр. Ну, то есть сыр, сырные печенья сейчас становятся популярны, я думаю, да. после, после вот этих вот, да? Китайцы даже свою традиционную вафлю сделали под вкусом, ну, сырный вкус. И стоит это 10,90. Ну, вообще, допустим, как, э, как вообще китайцы ну, а, сравнивают товар? То есть, э, вот ты увидел товар на полке. После этого ты что делаешь? Ты сразу его купишь или ты... Сначала сравнивают что с остальными товарами, которые находятся на полке. Потом вот Например, мне вот это вот понравилось. Я хочу это купить. Я ее ищу, чтобы... Где ты будешь чтобы ищать? Понять. Вот, чтобы понять, чтобы не купить дорогую вещь, я открываю программку. Это Пиндодо? Да, Пиндодо. Это Пиндодо как типа Таобао. Сканирую сейчас. товар. И он его определяет, да? Да, О. и выходит. Получается здесь дешевле? Нажимаю сам дешевую цену. Вот и выходит. 12,5 за, за штуку, да? А здесь да. стоит 14,5. А И где ты купишь? Конечно, на интернете. То есть товар должен быть по-любому находиться на интернете, чтобы ты мог прочитать, что, что это за товар, да, из чего да. он сделан, э, какая-то небольшая его история, может быть, и отзывы, да. Но на Пентатоке отзывов мало бывает. Очень мало. Тут, смотри, всего 6 отзывов. Ну, я думаю, здесь мало отзывов, потому что Э, наверное, на Таобао больше пишут отзывы сами продавцы, заказывают да, эти да. отзывы, скажем так. И вот. Но вот эта упаковка тебе как приглядно, нет? То есть, ну вообще, они все яркие должны быть, да? Да, все должны быть яркие. Если у тебя упаковка не яркая, куда-нибудь в сторонку тебя положат, и никто про нее даже не вспомнит. А какие вообще тебе нравятся из, из, из импортных печеньев вообще? Что-то нравится тебе? печенье. Я это попробовал. Вкусное. А на интернет-рейд сколько стоит это? Ты не, не сверял тогда? Давай сейчас посмотрим. Дороже стоит. 19 юань. Вот, тут даже дешевле. Я, конечно, тут куплю. Они на... То есть китайцы всегда сравнивают с, с интернет-магазином, то есть с, с этими с большими маркетплейсами китайскими, да? Да, конечно. Вот это вот вкусное. То есть очень немаловажно, э, и я думаю, самое основное, чтобы ваш товар выделялся на полке среди других импортных товаров. Иначе вы просто будете незаметны, ну, и сами понимаете, то есть по <laughs> по, по шансу, что вас купит, э, оно, он катастрофически уменьшается, если... Ну, то есть, если ваша упаковка не выглядит примерно так, то вам нечего делать на китайской полке, фактически, понимаете? То есть, вот, смотрите, вот, вот ну, живой товар практически, понимаете, вот он на виду. То есть, это нужно принимать во внимание, это первое, вид товара. Второе, это вкус товара. Вот э, Сяолун был э, не раз в России, и он может рассказать, что такое вообще российский продукт. Это очень качественный продукт, очень, очень вкусный и очень дешевый. То есть по, по ценам по сравнению с, с китайскими товарами. Да? А, вот расскажи немножко. Да, в России много очень вкусных товаров. Они могут быть, не находиться в красивой упаковке, но они а, реально вкусные. Я вот а, покупал такие, как рассыпные, вот в одном упаковке просто красная коробка с пленкой. И она реально вкусная. И цена недорогая. А тут, ну, если ты такую коробку тут положишь и сравнишь с вот этой То купит красотой, вот эту, да? я, конечно, эту красоту, красоту куплю. То есть, то есть глаз должен зацепиться сначала, да. а потом уже почувствовать вкус. Но, наверное, э, в России, то есть как я вот мы, ну, мы же проводили дегустации, да, вот эти маркетинговые исследования, и вот как э, далеко ведь не все товары для китайцев они, в принципе, там э, подходят. Да, есть же очень они сладкие. Немного сладкие. То есть надо, видите, то есть получается, что нужно, э, э как сказать, адаптировать не только упаковку, но и вкус под э, китайского потребителя, потому что, ну, купит он один раз, а дальше что? Второй раз он уже не купит, потому что для него это будет слишком сладко, и он точно запомнит вашу упаковку, что покупать ее не, не стоит, понимаете? Опять же, э, нужно понимать, как, как заходят другие э, продукты на китайский рынок. То есть это большое массовое выпуск товара заводится сюда, дается, ну, то есть где-то должна быть эти концентрации управления э, всем процессами, то есть э, торговыми, и идет просто тупо Э, ну как некоторые объясняют, заходят, да, и э, начинается раздача товара под реализацию. Естественно, конечно, не все будут отдавать деньги обратно, то есть кто-то может э, замучимся, ну, замучиться можно с судами, но э, сам эффект, то, что товар появился во многих магазинах, он потом даст свою обратную, как бы, э, э, позитивную, положительную, как бы, э, оценку, то есть э, в плане того, что придут другие Э, уже, грубо говоря, дистрибьюторы, которые будут пытаться, то есть, как бы с вами договориться о том, чтобы распространять ваш товар, потому что ваш товар уже становится популярным, понимаете, тем самым. Небольшие потери, возможно, это будет в ноль, возможно, это будет минус небольшой, но это даст свое преимущество, понимаете, перед другими. То есть товар должен быть везде, в интернете, он должен быть на полках, они должны все время сравнивать, смотреть. Желательно, конечно, чтобы цена была одна, тогда и на полке будут покупать и, допустим, не хочет идти в магазин, он, ну, он закажет на, на, том, на том же Таобао или, или на Пиндодо. Понимаете? То есть для чего нужна единая цена? И эту цену нужно контролировать в Китае. То есть какая-то компания должна, которая это все регулировать, все эти цены. А не так, чтобы, то есть пошел, посмотрел, то есть у тебя она... Здесь он стоит, допустим, 4,95 или там 19,80, да, а на, а на Таобао он стоит, допустим, у вас 12,80 или там, ну, 15,80. Уже ощутимая разница. Китайцы очень экономные люди, и они, в принципе, это сыграет в пользу интернет-магазина, понимаете, как бы. Ну вот сейчас я немножко покажу видео, как, какие вообще тут яркие, красивые упаковки. 就在这一瞬间。 выделяться, выделяться и еще раз выделяться. Это самое-самое основное. Выделяться коробкой, вкусом, ценой. Иной раз даже может быть дорогой ценой, потому что э, если заявляется, что продукт качественный, то цена должна быть, в принципе, э, достойная. Как считаешь, если, допустим, импортный продукт заявляет, что он, э, что он качественный и натуральный, то он должен стоить дороже, чем остальные? Да, конечно. Китайцы не поверят, что он может быть дешевым. Да. То есть, если, если ты ставишь, то есть, если ты ставишь цену дешевую на товар свой и, и говоришь, что он, ну то есть, рядом с дешевым товаром, который массово выпускается в Китае, и ты заявляешь, что у тебя товар твой э, -э качественный, экологически чистый, то китайцы в это не поверят, потому что ты пытаешься состязаться с дешевым товаром, который этим таковым не является. Вот, поэтому обращайтесь к нам, всегда поможем, советом, э, не знаю, направим, расскажем и продвинем, если нужно, на китайском рынке. Всего доброго, до свидания, пока. Пока.